Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan sabon darasi a wannan channel mai suna Khalifa Tuf TV. Ga wanda wannan shine kallon sa na farko a wannan channel, muna roƙon da ya ɗan duba ƙasa kaɗan zai ga alamar subscribe da jan rubutu ya taɓa bayan ya taɓa zai ga ƙararrawa ta bayyana sai ya taɓa ta zai ga daga sama ta saka all sai ya taɓa wannan all ɗin mun gode bayan ɗaukar tsawon lokaci ba tare da mun gabatar muku da darasi ba hakan ya faru ne sakamakon shirye-shirye da muke yi na ci gaba da harkoki dai sosai shi isa amma yanzu in Allah ya yarda mun dawo za mu fara sakar muku bidiyo a kan lokaci. Wannan hutun da muka ɗan je mun yi shi ne ba don komai ba domin mu samu damar tunanin yadda za mu kawo muku bidiyoyi masu muhimmanci waɗanda za su amfani al'umma. A wannan yau dawowar mu na farko mun zo da wani application ne wai shi mai suna bolom Style. volume style zan ajiye muku link ɗin shi a description shi wannan volume style zai baka damar ƙaro volume ko ragewa ba tare da ka danna madannin volume ɗin wayarka ba sabida so da dama wani zaka ga ko wajen volume ɗin iya daga can sama ko A'a, a'a yana ba shi wahala ne wajen dannawa tunda wayoyin namu duk wayoyin talakawa ne ba wai aka ga waya eh to kowa dai da dai ƙarfin shi amma yawanci dai wayoyin namu ne to sai addu'a. To wannan volume ɗin volume style zai taimaka maka wajen daɗo volume cikin sauƙi da ragewa kuma za ka yi amfani da yadda ka san babbar waya haka za ka gan shi ba tare da ɓata lokaci ba. Bara mu je mu gabatar muku da yadda za ka yi ka saka shi wannan volume style ɗin. Da farko in ka je play in ka shiga wannan link ɗin da na ajiye ma zai kai ka har inda application ɗin yake. Sabida su da dama waɗansu za a ce buga sunan application ko kuma su yi sacin su ga ba shi ne ba ko kuma su gan su da yawa su rasa wanne ne. Amma wannan link zai kai ka kai tsaye kan shi bidiyon. To. bara mu tafi wannan gashi nan na waro shi shi ɗaya a wannan shafin gashi nan volume style gashi nan volume style gashi nan volume style za ka shige shi za ka buɗe shi kamar haka in ka buɗe shi ga dai yadda dai cikin shi yake har a haka gashi gashi nan sun ce are you enjoy this ma'ana nan suna buƙatar ka je kai musu comment ne a cikin play store kai musu rating amma tun da mu yanzu ba wannan ne ya kamu ba ba za mu ce no ba yanzu ba tukun eh, bari kawai mu danna oke to a ah, bari da zarar ya buɗe ma haka babu wani waje da zaka taɓa babu kawai bari wannan wannan nan start ɗin nan nan zaka taɓa wannan start ɗin kana taɓa shi haka gashi nan ya ce ma accessibility services nan kana taɓa wannan wajen nan ɗin nan gashi nan kana taɓa shi nan zaka taɓa kamar haka zai kawo ka cikin setting ɗin wayarka. Za ka kuma taɓa inda aka sa volume style gashi nan volume style. Amma wasu wayoyin da akwai abubuwa daban daban waɗanda suke a wajen accessibility ɗin ɗinnan. Amma duk wannan dai volume style sunan application shi za ka shiga. Za mu shiga kamar haka. Gashi nan nan za ka kunna shi. nan wajen wannan alamar makunnin ita za ka taɓa shi nan kana taɓa shi shi nan zai ma jawabai ne dai za ka ce ok kana taɓa shi wannan application ɗin ka gama saita shi bari kuma to za mu koma cikin ainihin application ɗin da zarar ka dawo daga setting ka taɓa nan inda aka sa customize ɗin nan nan wajen wannan abin ya ɗan kare amma nan dai wajen nan customize ɗin nan nan za ka ga customize sai ka taho ganin inda aka sa swift open nan can ƙasa dai nan ganin alamar wajen kunna nan nan wannan abin shi za ka taɓa kana taɓa shaka wannan application ɗin ka kunna shi. Amma bayan wannan ko da kana buƙatar waɗansu saita-saitan gashi nan dai a dai cikin nan duk za ka saita su. shi nan ta nan cikin nan customize ko nan advanced yauwa musamman ma dai nan, nan wannan wajen makunnin nan idan za ka yi screenshot kada wannan abin ya fito abin ballon style ɗinnan za ka iya kunna shi kamar haka. In ka kunna shi shine ko da ka daɗo ko da ka danna madannin ballon in ya fito ko kuma ace ka janyo za ka yi screenshot wannan application ɗin ba zai fito ba cikin wannan cikin screenshot ɗin da kai. Yanzu bari mu gwada amfani da wannan abun. Daga ɓangaren dama nan za ka janyo haka gashi ya bayyana ba tare da ka danna wani waje ba wannan application ɗin wannan application ɗin kana janyo nan gefen dama gashi nan ya bayyana za ka iya daɗowa za ka iya ragewa za ka iya ma ga nan daga ƙasa za ka iya taɓa haka gashi nan nan wajen kira duk abinda dai ya danganci volume gashi nan nan wajen gashi nan nan wajen alam ɓangaren kira ga su nan dai kowanne za ka zaɓa nan kuma bayan wannan kuma ga su nan bari mu fito duka kana haka gashi nan ya fito gashi nan ya fito zaka daɗa zaka rage. Bari mu kunna waƙa ku ji yadda application ɗin nan yake aiki. Bara mu shiga waƙa. Bara mu kunna. Gashi nan yayi ƙasa yanzu ya rabu. wannan bidiyon, wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon da ka danna mana alamar like, sannan kuma kai share zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki. Mun gode, wassalam.